bin 2010 zur Bredex GmbH gekommen, da ich nach meinem Abitur eine spannende Ausbildung machen wollte. Meine Hauptaufgaben bei Bredex ist die Erstellung von Individualsoftware für die Automobilindustrie. Ich habe hier zuerst meine Bachelorarbeit geschrieben, äh, wurde dann von der Firma übernommen. Ich wurde mit sehr vielen Aufgaben konfrontiert und habe auch so gelernt, was ich gut kann, was ich nicht so gut kann. Ich habe damals ein Informatikstudium abgebrochen und habe mich dann entschieden, hier eine verkürzte Ausbildung zu machen. Redex hat mich da sehr gut unterstützt. Nebenbei habe ich mich entschieden, als Seminarleiter zu arbeiten. Das ist halt mal was anderes neben der Arbeit. Das heißt, ich sitze halt nicht jeden Tag vorm Rechner, sondern bin dann halt auch mal unterwegs, tu was anderes. Die Firma ist dafür sehr, sehr offen, wenn du äh, was anderes ausprobieren willst. Dann kriegst du halt die externen und inter internen Weiterbildungen. Ich arbeite gern bei Bredex, da wir flexible Arbeitszeiten haben, wir jede Woche einmal uns zu einer Weiterbildung treffen intern und ich viele Freiheiten genießen kann als Entwickler. Nachdem ich meine Ausbildung hier beendet hatte, wollte ich dann unbedingt noch einen Motorradführerschein machen und das war schon ein länger Traum von mir. Nach Rücksprache mit Bredex konnte ich dann halt auch nachmittags und mittags Fahrstunden machen, was eigentlich in die Arbeitszeit reinfallen würde. Das ging alles ohne Probleme und habe jetzt ein Motorrad und fahre jetzt in meiner Freizeit. Du bist, was äh, deine Entwicklung angeht und was deine Spezialisierung angeht, bist du hier äh, sehr äh, frei. Du kannst quasi deinen Berufsweg alleine selbst bestimmen.